budynek, dom sióstr chyba Marianek sfilmowana od ulicy Objazdowej z boku apteka tu osiedle mieszkaniowe tam pojedziesz w kierunku Osińca ulicą Rumiankową cofamy się apteka, jeszcze raz dom sióstr no i tam jest osiedle Żerniki sfilmowane 18 luty 2014 roku przez Darka Kraśnickiego z ulicy Kmicica